Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video, we'll be having a hacks para sa ating mga acne marks. Yung mga chismis, yung mga iwan ng marka sa ating muka pagkatapos nilang tumubo. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome guys to my channel. Para maging notified ka sa aking mga uploads, make sure you subscribe on my channel, And also, click mo na rin yung notification bell para maging up-to-date ka whenever I uploaded video, guys. So, kung handa ka nang malaman kung paano yung simplest way na ginagawa ko to get rid my dark acne scars, mga chismis sa mukha na nagiiwan ng marka, let's get into the video. Let's go! So ngayon guys, ang una kong hacks na ituturo sa'yo, ito yung makikita nyo lang sa loob ng ref nyo. Yung nasa bahay lang, yung madaling makuha. Siyempre, dapat meron kayong kamatis. Yes. So, ayan siya. I have two kamatis here. Ang kamatis kasi is maganda siya sa skin, right? Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga skincare na nanggagaling sa kamatis. So, ang ginagawa ko sa kamatis is hinahati ko siya into two. Pero nasa sa inyo kung gano karami nyo siyang hahatiin para ma-divide nyo or at least makatipid kayo sa paggamit ng kamatis. Pero ano nga ba yung nabibigay na benefits ng kamatis sa ating skin? So, ang kamatis or we're calling tomatoes, Tomatoes improve skin and hair health. So, hindi lang siya pang skin, pwede rin siya pang buhok. But for now, we're gonna use this one for the acne marks, okay? So, they help to cure large pores, treat acne, soothe the sunburn, and revive dull skin. The antioxidant in tomato, which is especially we're calling lycopene, it can fight cellular damage and inflammation. Tomatoes also works wonderfully well as an astringent and improved facial texture. itaas ang kamay ang mga gumagamit ng kamatis dyan. Yes, mga ngamatis talaga yung face nyo. Hindi yung parang nabugbog ah. Like yung gaganda yung texture ng mukha mo, lalo na kapag alam mo yung face mo na may malalim kang pores dyan or yung mga textured face dyan. Eto, makakatulong to sa inyo. So make sure gagamit kayo nito. Pwede to daily kasi hindi naman siya, sabi ko nga sa inyo, may benefits yung tomatoes. So, ang ginawa ko, hinati ko siya into two. Yan. And then, I'm just gonna put it, yung pinaka-juices niya, ilalagay ko sa buong mukha ko. Then, I will leave this one at least 15 to 30 minutes para masipsip ng skin ko yung juice ng tomato. So, let's get started. Okay, so ngayon na-apply ko na siya. So, wait na ma-absorb ng ating skin, yung juice na nilagay natin sa ating mukha na tomato. And then, banlawan natin siya within 15 to 30 minutes. Okay? I'll be back. So, ngayon, nag-dry na sa aking face yung kamatis na in-apply ko, yung tomato. And Hindi ako mag-wash ng face, but I'm gonna use this uh, tomato makeup remover. So, ito na rin gagamitin ko. Tanggalin na natin tong kamatis na binabad natin sa ating mukha. And then, mag-proceed tayo sa ating next step or yung second treatment para matanggal yung ating acne mark. Okay? Okay. So, now tapos na natin tanggalin ang ating uh, tomato juice sa ating face at mararamdaman nyo na parang habang natutuyo siya, tighten yung pores. Kasi sa akin, yung feeling ng face ko habang pinapatuyo ko yung juice ng kamatis, parang nagtatighten yung pagkakatuyo niya sa face ko. So, let's go the second step para mawala yung ating acne mark, okay? So, ngayon, meron ako ditong honey. Ayan. It is 100% pure, um, pure wild honeybee. Ito, nabili naman namin to sa Quezon. Mas maganda yung original na honeybee na mabibili nyo. I don't know, meron ata sa mga palengke nito pero dapat yung legit talaga na honey para at least maging effective sa gagawin natin. Isa to sa mga gagamitin nating ingredients kasi syempre after natin mag facial juice ng kamatis, ngayon mag face mask naman tayo. Yung face mask na gagawin ko, is approved na gumagana talaga sa akin. Nung nagkaroon ako ng breakout at nagkaroon ako ng malala ng mga acne marks, talagang kitang-kita yung mga marks ko sa mukha, guys. I tried coffee mask and talagang it really works. Ito, siguro kung everyday or at least thrice a week mo gagawin yon, might be mawawala talaga yung pimple mark nakabakas sa mukha mo. Ano ba yung nagagawa ng honey actually? It's perfect daily cleanser. It might be time to ditch your daily face wash. Honey's antioxidant, antiseptic, and antibacterial properties make the ingredient a go-to for a fighting acne. So, maganda siya talaga sa acne. Kaya ginagamit to lalo na sa mga ingredients for skincare. Ginagamit natin pang tanggal ng ating mga pimples. It will open your pores and get rid of those pesky blackheads. So, nakapagpatanggal siya ng mga blackheads. And while keeping your skin hydrated all day long. Meron kasi siya mga antibacterial property na nag-aalaw to fight acne. Magkakaroon tayo ng clearer complexion whenever time na gagamit tayo ng honey. Kaya kung makikita nyo, marami sa mga skincare may honey. I'll be using this Maxwell House Good to Last Drop. Basta any coffee. But ako ito lang yung gagamitin ko. This one. Ayan. Basta kahit anong kape pwede yun. Ah, meron lang ako dito yung parang nilalagay sa dispenser tapos yung kailangan tumulo yung kape. Pero ano nga ba yung nagagawa ng kape guys? So, how coffee can benefit your skin? So, coffee has a cellulite reduction and it can may help reduce the appearance of cellulite on the skin. Calming effects, anti-aging benefits, vitamin B3 for skin cancer, reduce inflammation, acne treatment, and dark circles, nakakawala din siya. And also, meron siyang after sun care. Kailangan natin ng honey. Honey, guys. Tapos, isang teaspoon ng ah, honey para malagay natin siya sa ating coffee, coffee base. Oh my God! So sweet! Delicious! Now, you need to have your, um, at least yung flat brush na ganito para pang-apply doon sa ating face mask na gagawin. Just clear this off. So, let's put it on on our piece. At sobrang bango nito sa ating muka. Let's start Okay guys, so finally, eto na. Kapag tapos mo nang malagay yung coffee sa face mo, ayan, ganyan mangyayari. Pero huwag kang mag-alala dahil kahit medyo sticky siya, kasi nga may honey, ayan ay magsusuit in or maabsorb ng ating face. Pero, after nito, syempre kailangan mo magwash ng face and then you'll do your moisturizer and your skincare. Ibababad mo siya sa iyong mukha 15 to 30 minutes para at least mga dark marks natin ma-penetrate niya yung mga nilagay natin o talagang masipsip nila kung ano yung mga pinaglalagay natin sa mukha natin. Okay? So, let's wait. Ting, ting, ting, ting, And I'll be back kapag nakapaghugas na ako ng mukha. Okay? Finally, guys, natanggal ko na or na-wash off ko na yung coffee mask ko. At dun pa lang habang naghuhugas kayo ng mukha, para rin nai-scrub yung mukha ko. So at the same time, natatanggal niya yung dullness ng mukha ko and ramdam mo yung tighten kasi may honey siyang kasama. So natatanggal niya rin yung pagka-oily face natin at the same time, nai-scrub din siya. Pero yung una nating ginawa, parang yung ginawa nating tomato remedy juice sa ating muka na pagbabad. Matagal na yun eh, but I just want you to know na that is effective guys. Yung mga prone sa acne dyan, yun, pwede yun sa inyo. Hindi siya harsh sa ating face, but that is the best remedy lalo na kung wala tayong mga pambili ng mga skincare product, medyo sensitive talaga yung face natin, mas maganda kung organic yung gagamitin nyo. At yung honey, coffee, tsaka yung tomato, yung tatlong products na yun na ginamit ko, I think makukuha nyo siya ng mabilis. It's either sa bahay nyo, sa tindahan meron, at punta ka ng palengke, andun lahat yon. But guys, kung nagustuhan nyo at gusto nyo rin siyang itry, make sure to like this video and comment down below guys kung isa ka na rin sa gumagawa ng mga remedy hacks na to or para mawala yung mga pimple acne scars natin. Promise, this is effective guys. And marami nang gumagawa nito and isa na ako doon at talagang marerecommend ko siya sa inyo as your organic remedies to get rid of your acne marks of your skin. And guys, thank you for watching this video and spending your time with me. But I love you all and don't forget, have a good one. Okay? Goodbye!